Sziasztok gyerekek, már kezdéskor alig hallom a zenét. Na, most már hallom. Szerencsétek van. Battlefield bomb! <laughs> Fordítva voltam! Amúgy ezt tudtátok, hogy én a betűvel ugrok, és a, föl, és a jobbal és a lefele nyíllal csinálom a cuccokat. Gyerekek kibaszottul laggol, amikor megint ért. Most jön a lebegő sziget kihívás, amit kifelejtettem meg a piros sziget kihívása. <laughs> itt. Ha lehet, akkor itt is fel be menni. Meg itt lesz azt hiszem egy csillagos pénz is. Starcoin csillagpénz. És azt hiszem, hogy ezzel kell itt kérelnünk magunkat. Gyerekek, nem vettem fel a coint. <laughs> Még egyszer. Becéloztam. Ma megint neki csapottam ennek egy kicseszetnek. Ez So. It delivers great platforming and a lot of fun. Just whatever you do, if you ever find a level called Oh God. Bemértem. Hát nem úgy kellett, ahogy én mértem. Na már! Hát már itt tartunk a csillagnál. Hát menjünk vissza a Queen. The story of IT e passed around the internet for years now. I was familiar, I'd heard about it, and I saw that oh. quite a few videos on it. Gyerekek már az sok szerintem, hogy... Jaj! Hú, gyerekek, sikerült a izé Flying. Mit az a mind? Most jön a Red Queen. don't Jajnak, neki robbantam egy At No point are you going to hear me playing something within the game spoke to me, reacted to my words, or forced me to punch myself repeatedly in the face. No, this isn't about a haunted game, or a game doing something impossible, or even something it shouldn't have. This isn't about a glitch, or a hidden satanic message. Gyerekek, itt lesz egy piros pénz. Ah! Hú, a majdnem leestem. <laughs> Jaj, halljátok! Ez a büdös geci izé. Hát ez remek, nem néztem ide. Ó, megvan a kék korin. Most semmi. Oké, köszönöm. Hát már majdnem meghaltam. Jó szóval gyerekek, csináljuk meg. Hát gyerekek, én ezt nem hiszem el. Hány coin nem vettem még föl? És már 5 perce megy a videó, és még csak egy küldetést csináltam meg. This Hét. after unlocking the mysterious portal, the writer claims yeah. taken to the screen new path opened up, and once there, the level's name appeared as Oh God No. So naturally, he plays the early titled level, and guess what? Kettő csillag, csak nem akartam megvárni, hogy izé legyen. Hú, gyerekek, megcsináltuk már ezt a küldetést, már nyolc csillagunk van. <laughs> Hát kinyílt a Bowser autó. <laughs> Na jó, már hagyjuk úgy, majd a természet eldönti. No! Tíz perces a gyerekek. Anyone else getting Mario EX3 e flashback there? It's ironic because a lot of people get these two stories confused. But Mario EXE Nem vittem még egyikre életemből. And there's another title, just one. Anyway, I got Two. I that he had access to Game Genie code, so he enabled this ability. Once in God mode, the player was 40 bill only to find a disturbing message of I hate you. They were then chased down yes. by a group of big moves, but the writer claimed that they looked different. Hát szerintem nagyjából kivittek a Battlefield-et. Hogy gyerekek? Megnézzük. Szarma, igen, ezt kivitték. Hát akkor még egy van. Még egy csillagos pénzt nem vettünk fel ezen a Babon en Ole anyámban van. 5 a 6-ból. Hát akkor tényleg. Kettő, három, négy. Ja, az titkos pályán ne vették fel, gyerekek, várjatok. Szünet és fölveszem. Hát gyerekek, fölvettem azt a coint. Ha nem bánjátok, én most szerintem elkezdenek erre már egy percre. A következő videóban meg már a Bowser kecóval fogunk foglalkozni. Na, és ezzel fogunk foglalkozni. Kicsit be is nézek, már itt vagyok. Hát nagyon szépen köszönöm! Hát már nincsen ennyi idő, hogy megnézhessem ezt a egész fáját. Hamarosan 10 perces lesz. <laughs> hát jó. Ilyen lesz majd. Kevő videóban lévő szereplő.